міне баяғы сол қалығас мұқа шық деп едім шықпадың ең болмаса бір қазақтың санын көбейтіп ана чакалдарды қара жүгіріп бара жатқан чакалдарды көрдің ба жүгіріп бара жатқан кемелдер ғой жігіттер халық жиналып жақсы жиналып негізі нармайын жиналған жол халық деген жиналып жатыр енді қорқып жатыр қорқақ билік қорқып отыр міне міне не деп жатқан тәуелсіздік алаңына барсақ онда тұрған не бар екен иә жібермей жатыр тәуелсіздік алаңына барып өзіміздің сөзімізді айтсақ бірақ бұлар одан үрейленіп отыр басқа халық естімесін басқа халық білмесін міне осы жерде шектелген ғана жерде тұрсын деп интернеттің барлығын өшіріп тастады міне осыдан қазір үрейленіп отыр қорқып отыр бұл билік өйткені қазір отанына опасты жасағысы келіп отыр қазақтың жерін сатқысы келіп отыр қазақтың жерін саудаға салып оны қытайдың меншігіне беруді мақсат етіп отыр біз мына сенатқа айтамыз анау мәулен әшімбаевқа айтамыз төрағасына егер қазақтың жерін сату туралы шешім шығарсаңдар қазақтың жерін шетелдіктерге жалға беру туралы шешім оянбадыңдар ғой оянбадыңдар содан кейін мен өзім Я требую, чтобы наша земля не продавалась и не сдавалась в, в аренду. қазақстандағы жер қытайға сатылмасын өйткені біздің ата бабамыздың жерін қан төккен жері және қарақтай айтып қояйын біздің қазақтарымызды босат отан сенің отан сенің м, баспана баспанаң біз және қазақтың ұрпағы біз қазақстанды қорғаймыз республика алаңына барамыз сол жерде палаткаларымызды тігеміз аштық жариялаймыз міне сондықтан билікке қазір естеріңді жиыңдар деген сөзді айтамыз егер осы заң қабылданатын көп жиналған халық көп бүгін он бесінші мамыр күні республика алаңында мезгілсіз аштық басталады ағайын басқа бізде жол жоқ басқа ешқандай амал жоқ сол жерде жатамыз аштық жариялаймыз мыңдаған халық сол жерге келу керек күндіз түні сол жерде жатамыз 15 мамырдан бастап егер осы заң қабылданса егер қабылданса онда мамыр аштық жариялаймыз егер заң он бесінші мамырға дайындалып сондықтан аштық жариялаймыз аштық тоқаевқа да ашық айтамыз тоқаев есін жисын мына қазаққа қарсы заңды қабылдамасын қазаққа қарсы заңға қол қоймасын онда нағыз сатқындардың бірі болып шығады ертең сондықтан біз билікке ашық айтамыз осындай талапты ашық көтереміз жер үшін әрбір қазақ жанын беруге даяр жерден басқа ештеңе қалған жоқ бізде жердің астындағы байлықтың барлығын сатып бітті табиғи ресурстарымызды саудаға салып бітті бүкіл байлығымызды сатып бітті енді жерден басқа не қалды бізде қара жерден басқа осы ұлан ғайыр даламыздан басқа өзі қазақтың тағдырын, қазақтың жерінің мәселесін шешуге қақысы жоқ. Ертең Назарбаев кетеді. Сонда не біз қазақ Қытайға құл боламыз ба? Қытайдың провинциясына айналамыз ба? Халық қалас миллиондаған. Қыздарда жүр. Сондықтан қыздарда жүр. қыздар қыздар қазақтың тағдырын жекедара шешуге ешқандай мүмкіндік бермейміз. Қазақтың жері сатылмасын, жалға берілмесін